Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdiki videomuzda Akın Soft'un Wallbox ERP'nin işleyişini e, göreceğiz. Neler yapıyor vesaire. Şu an demo program var arkadaşlar. Ben de <laughs> elhamdülillah kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi SQL Server profili açıyoruz. Buradan bir bağlantı yapıyoruz server'a. Run. Tamamdır. Tam ekranı bu Şimdi bununla işimiz yok. Kapatalım. ilk başta login e, kontrol paneli olmadan çalışmıyormuş. Misal burada bir şey yapıyor mu bakacağız şimdi. Şifreye giriyorum ben. Tamam dedik. Kuruldu birçok işlem yaptı arkadaşlar görüldüğü, görüleceği üzere. Select name yapmış arkadaşlar. Mesela select şu TSQL kodlarını bakalım arkadaşlar mesela. Neler yapıyor? Tablo orada neler yapıyor bakalım. Şimdi inceleyelim bir. Hoppa. Karakter şeyini almış buradan. Karakter şeyle ilgili şu var burada. Turkish CH. Bunu almış. Ha, buradaki büyük buradaki olayları mı yapıyor ona bakacağız şimdi. Ne yapmış? Bir select yapmış. Oo, bundan önce bayağı bir şey yapmış. Tamam. Complete. Exec. Burada bir komut oluşturmuş ne oluşmuş? Selek bir selek çakmış burada. Buna bakalım. Hmm. Database isimlerini listelenmiş. Tamam. Burada ne yapmış? Execute SQL diye bir Neymi neyle lokala şeyini, cardını, curdunu. Yani lokal ID 1055 diyor mesela burada. Böyle bir şey yapmış. Burada mesela yapmış. Ne yapayım ne yapmadığını burada görebiliyoruz. Misal bunları Master'ın Turkish Geo muhabbeti Sonra yani buradan işleyişi mesela ilk baştaki şeyin işleyişini listelemiş. Hey aşağı güzel kodlar var. <laughs> Her neyse. Hoppa. Ne demiş burada? Ha, case işin tamam. Server'da trigger bir şey trigger oluşturmuş. Yok oluşturma değil. Trigger'ın Slack içinde Slack yapmış bu. Server Trigger'ın vesaire vesairesi. Bunları tekrar tekrar inceleyebiliriz. Ben şu an inceliyorum. Gösterme amaçlı gösteriyorum. Tamam. Oo, bunu sevdim bak. Bu büyük. Baya baya büyük. Burada bir şeyleri getirmiş mesela. O ne lan? Her neyse. Buradaki bazı değerleri alıyor büyük ihtimal. Database name bla bla bla bla var. En sonlarda ne yapmış? Bunlara bakalım mesela. Ha. İngilizce, İngilizce vesaire vesaire bir şeyler bakmış. Burada bitiyor. Burada mesela bir bir şey versiyonu almış mesela burada. Şunu ufaltalım. Sevmedim bunu büyük olmasını. 11 versiyon majörünü bir şeyini almış. Burada bir gene bir selek yapmış. Maşallah hep selek yapmış be. Burada bir şey değerini almış. Login yetki muhabbetlerini yapmış. Envar çağır. Sonra yine aynı şekilde ütme kolonları vesairesini alma muhabbetleri olsun. Login. Burada ne yapmış? Bir select çakmış. Kolon neyimi? Ee, varchar 100 Server Properties versiyonu almış galiba. Ha, ee, şimdi elemanla ilgili şeyler bakalım select'ten sonra bir complete'de bir zamanlayıcı koymuş mesela şuraya. Zamanlayıcıda ne var? Ona bakıyoruz şimdi. Wallbox şirket.ss Store projesi alttan tire SPG zaman görevinin F5 hmm, güzel. Misal zamanlı görev görev oluşturmuş mesela K1 zamanlı bilmem ne. Bunları tek tek inceleyebilir. Örnek. Ben hiç kimseye güvenmediğim için <laughs> genelde böyle kullandığım programlar dahil bir tane row döndürüyor buraya. Bir tane row döndürüyor. Ctrl Z. Deklara veriyor. Row'u şey yapıyor buraya. Buradaki row print ile et p1 yazabiliyor muyduk? t'yi eskin atmışım zaten. 2'yi döndürüyormuş. 2 geliyormuş. Ne demiş burada? Select BL kodu, şirket kodu, versiyonlu, cart, cürt, maşallah. Hmm, güzel. Burada mesela bir select vermiş. Hmm. Enteresan. Ünvanet bilmem ne. Burada select içinde select yapmış mesela. Tab 1 çalışma yılı, şirket yılı. Bu program işleyişiyle büyük ihtimal. Devam edelim. Stop prosedürleri var mesela bakın burada. Deklare, select bilmem ne bilmem ne. Bir şeyler getirmiş burada. Burada yine güzel bir <laughs> komutlar var uzun. Maşallah. Programda böyle bayağı bir işlem yap yapmış görüleceği üzere. En son yaptığını bakalım. Usta en son ne yapmış? Gene şeyini girmiş. ID'ni de almış burada Mesela ID'ni de getirmiş. Gene program database isimlerini listelemiş. Listelemeden önce ne yapmış? Şunu yapmış. Tamam. Türk iş muhabbeti vesaire. Şurada bir select çakmış. Şuna bakalım. Her neyse. Yok lan bunu biz çakmıştık galiba. Temizleyelim şunu şey yaptık. ne deriz mi? Bunu çalıştırdık. Şimdi aşağı atalım bunu. Asıl programı çalıştırırım. Asıl programı çalıştıktan sonra iş, asıl işlevler ne? Şu yani. Çalışırken mesela neler yapılıyor? Mesela bakın çalışırken hoppa görüldüğü üzere çalıştığında daha hiçbir şey girmeden önce bir ton şey yaptı. ne yaptı bakalım. Şimdi login olayında bir select çaktı. Türk muhabbetini aldı. Sonra set versiyon şeyini aldı zamanlayıcı görev muhabbet var artık neyse onu bilmiyorum onu yaptı select yıldız from hmm. görevine bakalım zamanlayıcı görevde ne varmış misal F5 bu şöyle yapalım Bir tane prosedür var. Prosedür oluşturuyor aynısı. Tamam. Exec sp unpre dekler var burada. Cast database'in hazırı, SQL'den yanıyor. Bu dekler neymiş bakalım. Niye kapattık ki biz? Database Engine TB1 gelmiş burada. Hmm. Select sistem user almış mesela burada niye? Bakalım. Background user almış. Sonra bir maşallah. Bir tane select yapmıştı burada. Heh. Buradan gelelim tekrar tekrar. En son ne yapmış ona bakın hayatta. Hı hı. Şirket bilgini alıyor bütün mal. Deklara yapmış. Zamanlayıcı muhabbetleri var vesaire vesaire tamamdır. Burada çalıştım sistemine bakalım. <laughs> ha. Otomatikman girdi. Misal ilk başta şunda ne yapıyor mesela SQL olayı var mı? Select from bilmem ne yapmış mesela burada. en son deklare olayında bir şeyler yapmış. Ne yapmış bakalım. Ee, select count first view first belleke bilmem ne bilmem ne. Order by Burada bir şeyler yapmış. Her neyse. Devam ederiz ona bakarız. Burada bir select yapmışım. Select en son. Bu Select ne? Biz çaktık da bunu. Pardon. Temizleyelim. Devam edelim. Burada kullan dediğimizde şey yapmıyor. İptal dediğimizde aynı hani iptal dediğimizde mesela Neyse artık analiz. Mesela bakın. Deklare olayı oldu mesela. Görev muhabbeti mi? Neyse. Şu an işlem yapıyor. Şu an işlem yapıyor. Hiçbir şey yapmadım halde. Eski halde veri alışverişi var mesela. Properties almış. Bu şekilde aynı zamanda programları da analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Güvenilirlik muhabbetini de analiz edebilirsiniz. Güzel. Hep şeyle alışveriş var gördüğünüz üzere. Görüleceği üzere. Misal. e, ne yapalım? Stok işlemleri açtığımızda ne yapıyor? Çift tıkla hoppa <laughs> görüldüğü üzere neler yapıyor? Hep şu şey alıyor. Tamam. Zamanlayıcı görev muhabbetleri var. Bunları yapıyor. SQL para para muhabbeti neyse deklare muhabbeti fix olarak bir şeyler var yaptığı bir işlem var. onları yapmış hep şimdi filtrele dediğimde ne yapmış mesela temin göstermeyecekken programı filtrenin ne yaptı bu nereden ne getiriyor Bu öğrenmek istiyorum ben. al sana ne yaptığını gör Sonra. Devam ediyoruz. Exec table muhabbetine geç. Şimdi. İşlemimiz burada mı? Tamam. Tamam. Onu bir daha temizleyeceğiz büyük ihtimalle. O ha, şeyler var vesaire neyse. Şunu bir temizleyelim. Biz de işlem yapıyoruz ya. Temizlik yapalım şunu bir. Bir daha select çakalım. Tüm verileri getirdi. Deklar yaptı. BL kodu eşitsi BL muhabbetine. Sonra da exec'le bunu mu çalıştırdı? Select stock aynen. Büyütme bunu çalıştırdı. Sonra da fix olarak yaptığı şey var. Bir işlemler var onları yapıyor. Şu neymiş? Hmm. Rows. Buradan select BL kodu döviz birimi muhabbeti aktifse vesaire ise vesaire ise olayları getiriyor. Olaylardan sonra ise buradan aldığı değerle deklare yapmıştı. Hı hı. Buradan bir geliyor. Buradan sıfır geliyor. Sonra Neyle okulu eti. Kapatın. Tamam. Şimdi 20 200 2000 121 121 dedik arkadaşlar. Filtrele dedik. Burada ne yaptı? Deklara geldi exec dekla sp1 p1 deklara aynı bunu yaptı sp1 kont bilmem ne bilmem ne vesaire vesaire bunları yapıyor misal getirirken olaylarını görebiliyoruz sonra çift tıkladım görüntüye üzeri Sebep altında da execute oluşturma 36.580 TL muhabbeti var mesela burada. Verileri getirirken büyütmen yaptı bunu. Hı, aynen. Burada hoppa nereye kaçtın da? Gel buraya. Sen işimiz yok. Senlik işimiz var. Burada deklere veriyor. Execute oluşturma muhabbet yapıyor. onaylayanların like arama yapmış arasında arama muhabbetleri yapmış. Select Yıldız Rom Stock asıl masa koda ulaştık. Bunu çakmış. GP şeyde 36 demiş. BL kodu. BL kodu üzerinden mesaj yapıyor. Yani bu İşlem BL kodu üzerinden tamam. BL kodu şuna eşitse. Örnek vermek gerekirse. Sonra bunlar oluşturuyor, çalıştırıyor. Select tab one vermiş. Bula bula bula ise bula bula vesaire vesaire. Zamanlı görev neyse artık onu şey yapıyor. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Mesela kaydet dediğimde kaydetmeyecek. 25 dedim. Kaydet dedim. Ne yaptı? Insert çaktı görüleceği üzere. İlk başta buradan bir tamam. Hı hı. Deklare. Hey, mashallah. Insert into Insert into yapmış olacağı üzere. Tüm verileri <laughs> vermiş. Tabi hali, hali hazırda devam ediyor. Şunu bir kapatalım. Belleğe getirme, bir haberleşmesi var çünkü. Şuradan bir insert'i inceleyelim. 7-5 bilmem ne bayağı bir şeyler vermiş. Insert into stock here. Stock here. Stock here diye bir şey var mı acaba? Bakalım. Sıkıntı yok. İnceleyelim bir programımızı. Select from select values from stock alttan tire hr o zaman stokla ilgili ne var? H ile ilgili bir şey yok. Stock stok alttan tire var olmaz mı? Buraya mesela stock işlemi buraya yapmış. Yani buradaki şu işlemi sok giriş hareket işlemini buradaki insertleri buraya çarpmış. Nerede bu? Stock giriş hareket. stock hareket. BLST kodu mesela. BL kodu neymiş bakalım hemen. Bilgi kodu 58764 örnek vermek gerekirse 58764 BL VLST kodu mesela şuymuş. Buymuş. BL bil bilgim neyse BLG nota kodu mesela 7 diyor arkadaşlar. Alttaki hareket bilgilerindeki BLK kodu demiş. BLK kodu oymuş mesela alttakiymiş. Bula bula bula bunu bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. İnceleme amaçlı olduğunda. Ben de bu programa e, entegre program yaz, yazabiliyorum arkadaşlar. Yazıyorum daha doğrusu. Onun için güzel bir program yazmışlar. Akın tebrik ediyorum bu sırada. Sağlam bir program yazmışlar. Fakat şöyle bir e, saçmalığını gördüm. Mesela örnek veriyorum ben ürünleri eklemek istedim. Mesela demo programında birden fazla belli bir süre belli bir şey var. Ürün sayısı var. Ondan sonra ürün ekleyemiyorsunuz. Tamam sıkıntı yok. Gerçi ben bu programı kullanmıyorum da. Entegre program yazdığım için şey yapıyorum. Misal. Buradan ileri geri var, muhabbeti var mesela. Ee, burada mesela ben şunu seçtim. Kaydet. Belli bir üründen sonra şey yapmıyordu ürünleri kaydetme işlemi falan yaptırmıyordu. Tabii niye yapıyor bu? Her neyse. Her şeyi getirtebiliyorum. Entegre XML'ler entegre blokumu yazdım da buna. Onun için şu an gösteriyorum. Güzel bir tasarım falan her şey güzel. Sevdim programı. Tavsiye ederim. Eğer kullanmak isteyenler varsa demosuna baksınlar. Ben şu an demoyu kullanıyorum. Misal veriler geliyor. Burada XML olaydan buradaki XML'den çektiriyorum ben. Vesaire vesaire. Bunu en baba 3 haftada şey yapabilirim arkadaşlar ben. İncini muncini her şeyini çözebilirim. Bu kadar fazla zor bir şey değilmiş. burada vesaire vesaire. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu, bu şekil diğer şeylere de bakabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Diğer programlara bakabilirsiniz yani diğer şeyler derken iyi günler.